Вікторія, що у вас в руках зараз? Два дні тому ми були в Боярці і позвонили наші знайомі смсники і визвали нашу швидку чергувати там, поки з-під завалів діставали людей. Це був квартал, де школи дитячий садочок при в'їзді, при виїзді в місті справа де декілька днів тривали розкопки людей, які знаходилися у підвалі. Було неясно, чи живі вони чи ні. Е, я прийшла поза всіма завалами, пролізла через це згарище. І єдина річ, яка була неушкоджена війною, яка не була перемазана у всю Кіптєву, під якою не пахло лінням людського тіла і оцією смолою розплавленою. Був зошит учня Ткачука Юрія. Третій А клас. Третій А клас. Він був у цій політурці. Ну, бачите, що воно все перемазане, видоптане. Але тут зберіглись всі сторінки. Дитина писала. Дитина писала. Право. Так. Оцінка 12. 12. Я взяла його з собою просто як пам'ять про те, що зробили ці нелюди з нашою землею. Зараз досі там на тому місці чергують наші швидкі, роз, йдуть розкопки. Взагалі ми тут не маємо часу дивитися новини всі ці 44 дні. Ми фактично знаходимося в локації. І я не читаю новини. Лише я беру літопис Чумака, який він пише Віктора Васильовича щодня. Дуже дуже правильний, хороший. Він повністю викладає новини, і мені цього достатньо. А позавчора я читала страшні речі, що відбуваються. Ну я знаю, що наших жінок-медиків в Гостомелі катували два дні, потім повісили. Я бачила і від людей дуже чула багато свідчень. Це просто, знаєте, коли ти в цьому живеш, це перебір такий по моралі, по людяності, де вже тут немає жодного шматка. Плоті живої співчуття до, до цього, що відбувається. Зараз готуємось їхати на схід. Я знаю, що нам важко, а там їм ще важче. І треба якось з цим жити, і треба продовжувати працювати.